오늘은 드라마 대사를 예문으로 까오싱 까오싱 이런 형태를 살펴볼 텐데요. 영상 순서는 형용사의 동사용법을 간단히 배워보고 예문 4개를 각각 원본 두 번 보고 해석을 살펴본 후에 자막 영상을 두 번 보고 네 번이 다 끝난 다음에는 4개의 영상을 각각 6번씩 반복해서 외워볼 텐데요. 영상 아랫부분에 언제부터 외우기 영상이 시작되는지 표기를 해두었으니까 한글 해설이 필요 없으신 분은 외우기 영상부터 보시면 되겠습니다. 최신 중국어 뉴스로 시사중국어를 공부하시고 싶은 분은 중국어 뉴스 인강 사이트인 스크린중국어닷컴 사이트를 방문하시고 HSK 6급 정도의 실력을 가지신 분은 드라마 하루, 뉴스 하루로 중국어 회화를 배우는 이형난 강사의 스크린 중국어 화상 수업을 들어보셔도 좋겠습니다. 아시는 것처럼 두 글자짜리 형용사 중첩은 AABB식으로 중첩이 됩니다. 그러니까 까오까오싱싱, 펴오펴량량 이렇게 중첩이 되고 동사는 ABAB 형식으로 중첩이 됩니다. 认识认识,介绍介绍 이런 식으로 되는 거죠. 근데 동사로도 쓰이는 일부 형용사들은 형용사 용법으로 쓰일 때는 AABB식으로 중첩이 되고 동사용법으로 쓰일 때는 AP, AP 형식으로 중첩이 됩니다. 그런 형용사들로는 가오싱, 르어나오, 통콰이, 량콰이, 안징 이런 것들이 있습니다. 가오싱을 예로 들어보면 가오 가오싱싱다 그러면 매우 즐겁게 라는 뜻이고 가오싱 가오싱 이렇게 중첩을 한다면 즐거워보자 기분 좋아보자 이런 동사용법이 됩니다. 热闹 같은 경우에 热热闹闹的 하면 몹시 북적거린다가 되는 거고 热闹热闹 그러면 북적거려 보다 여러 사람 모여서 북적대 보자 이런 말이 됩니다. 동사용법인 거죠. 하나씩 예문을 살펴보도록 하겠습니다. 你和以晴的事儿该抓紧了呀，这样我们叔叔阿姨 <laughs>

즐거워하다라는동사용법이됩니다우리도좀즐거워해보자이런뜻이되는거죠你和雨晴的事儿该抓紧了呀。 <laughs> 这样我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对。你和雨晴的事儿该抓紧了呀。 <laughs> 这样我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对。其实你跟秦芳相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛。 年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行。即使你跟清风相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛。年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行。即使你跟清风相亲不成，但是可以做好朋友啊。로랑清风이삼박사작은되지않는다고하더라도좋은친구는될수있지않겠느냐

清风，相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛。年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行，行了行了行了，凉快凉快去吧，别中暑了。就这么简单，你自己累得满头是汗，狼狈不堪。行了行了行了，凉快凉快去吧，别中暑了。就这么简单。 딸이 아빠의 유리 공예를 이어받으려고 하는데 아직 잘 못하는 거죠. 行了,凉快凉快去吧. 됐다. 저쪽으로 가서 좀 시원하게 있어라. 비에 중수러 사성으로 있는 거 기억하시고요. 더위 먹지 말고 나머지않나 이렇게 고집스러워요. 就这么简单 이렇게 간단한 걸 칸바 刺激累的满头是汗

你和雨晴的事儿该抓紧了呀， <laughs> 这样我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对，你和雨晴的事儿该抓紧了呀， <laughs> 这样我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对，你和雨晴的事儿该抓紧了呀， <laughs> 这样我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对，你和雨晴的事儿该抓紧了呀。 <laughs> 这样，我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对，你和雨晴的事儿该抓紧了呀。 <laughs> 这样，我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对，你和雨晴的事儿该抓紧了呀。 <laughs> 这样，我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对，即使你跟清芳相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛。 年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行。即使你跟清风相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛。年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行。即使你跟清风相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛。年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行。即使你跟清风。 相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛，年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行。即使你跟清风相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛，年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行。即使你跟清风相亲不成，但是可以做好朋友啊，跨行业多交流嘛，年轻人一起热闹热闹。 怎么样？那行，行了行了行，凉快凉快去吧，别中暑了。就这么简单，你自己累得满头是汗，狼狈不堪。行了行了行，凉快凉快去吧，别中暑了。就这么简单，你自己累得满头是汗，狼狈不堪。行了行了行，凉快凉快去吧，别中暑了。 就这么简单，你自己累得满头是汗、狼狈不堪。行了行了行，了，凉快凉快去吧，别中暑了。就这么简单，你自己累得满头是汗、狼狈不堪。行了行了行，了，凉快凉快去吧，别中暑了。就这么简单，你自己累得满头是汗、狼狈不堪。行了行了行，了，凉快凉快去吧。 都中暑了，就这么简单。你自己累得满头是汗，狼狈不堪。怎么了？怎么了？我看呀，八成是中暑了。下车啊，找个阴凉地儿凉快凉快吧。怎么了？怎么了？我看呀，八成是中暑了。下车啊，找个阴凉地儿凉快凉快吧。怎么了？怎么了？我看呀，八成是中暑了。下车啊，找个阴凉地儿凉快凉快吧。怎么了？怎么了？我看呀，八成是中暑了。 下车找个阴凉地儿凉快凉快吧。怎么了？怎么了？我看呀，八成是中暑了。下车找个阴凉地儿凉快凉快吧。怎么了？怎么了？我看呀，八成是中暑了。下车找个阴凉地儿凉快凉快吧。